Blitzo. Mit Level 9 haben wir eine Marke im Sortiment, welche Komponenten mit einer extrem hohen Qualität zu einem vernünftigen Preis anbietet. Bei unserem letzten Taiwan-Aufenthalt hatten wir das Glück, den Hersteller von Level 9 kennenzulernen, PMG. Zusammen hatten wir die Idee, Level 9 direkt und ohne Umwege, ohne Zwischenhändler nach Europa zu bringen. PMG produziert und testet in Asien auf höchstem Niveau. Besonders beeindruckend fand ich, dass wir wirklich Querschliffe gesehen haben vom, von Vorbauten, um einfach zu sehen, okay, wie sehen die Korngrößen aus, wo kommen die Fehlstellen her und wie kann ich den Prozess wirklich optimieren. Und all diese Punkte werden bei PMG hinterfragt im eigenen Labor und genau diese Punkte werden analysiert, um den Prozess stetig zu verbessern. Wir kriegen tagtäglich Feedback von unseren Kunden zu den Produkten, die wir verkaufen. Und genau mit diesem Feedback können wir zu PMG gehen, um die Produkte von Level 9 genau zu den Produkten zu machen, welche auf dem Markt gewünscht sind. Mit Level 9 haben wir unseren Weg gefunden, High-End-Fahrradkomponenten direkt aus Taiwan zu beziehen, um somit ein neues Preis-Leistungsniveau zu etablieren.